akan siap untuk menyantap ikan olahan dari kita oke lanjut sekarang kita mulai menggoreng mentumis kan menggoreng bumbu paham kan paham ya ya ya, ya. mas apinya kita oseng-oseng mantap jiwa mantap mantap mantap mantap mantap mantap jangan sampai gosong ada ini yang mulai kita akan taruh lagi suwir-suwir ikannya tadi kan kita akan masukkan ke dalam panci yang panas ini iya jangan lupa air secukupnya kita masukkan ke panci mantap jiwa kita tutup sampai mendidih oke lanjut sekilas merica jawa dan apa masaku roiko pun bisa siap lanjut oh kayak ngapain ini oh, ternyata pela-pela panggang-panggang minyak dihidupkan panci panas ya, ya ya, oke lanjut oke kita masukkan sayur siap untuk proses selanjutnya lanjut kita aduk lagi klik klik klik klik jangan lupa kontrol oke kayaknya ada yang kurang apinya mantap sudah ada yang kurang oh garam kita aduk sedikit aduk-aduk dulu ya kita aduk-aduk lagi lagi lagi lagi lagi oke kita lanjut tunggu sampai menyedil oke kita video sejenak lanjut kita masukkan Royco mana Royco-nya mana Masako Masako Masako oke okay. taruh lagi taruh Wow. Cicipi. Oke, lanjut sampai menit nanti masak baru. Kita lanjut lagi. Sudah masak kayaknya kita. Oh, sudah kenyal. Kenyal ini. Hmm. Mantap jiwa. Teman-teman sudah boleh kayaknya. Lagi. kita taruh di mangkok oke lanjut yang kedua <laughs> buat saya itu <laughs> hanya kita taruh di wadah sendiri oke okay. kita sudah taruh di mangkuk dua mangkuk hmm. wow ini siap ini siap di santap banyak banyak banyak banyak banyak banyak oh, oh, oh, oke lanjut kita akan siap untuk menyantap mie ikan olahan dari kita ada dan siap untuk disantap Sekian dari saya. Kunjungi dan subscribe channel saya YK Isakuradi. Oke, okay? terima kasih. Thank you. Bye bye.